来呢。 قلتي لي بقى اروح دلوقتي طبعا بس بكره لازم تشرفيني عشان نخلص بعض الاجراءات وفلوسي اكيد هترجع الف شكر لا انت بقى مش هتقدر تروح ليه مطلوب للتجنيد حقيقي لانا قومي بقى وفين الشاي اللي كنت هتعمليه؟ انا كنت يعني كنت 달리가라.